Fa tres anys un grup de persones va pensar a fer un projecte en què qualsevol es poguera connectar a internet de manera gratuïta i així va néixer Wifinet. Per explicar-ho de manera simple, es tracta de crear una xarxa on un ordinador es connecta a un altre i eixe altre a un altre i així successivament. A Catalunya, des d'on va començar, funciona molt bé i a la nostra comunitat també es va estenent. Ja hi ha una xarxa que connecta punts tan distants com ara Castelló Capital amb Vilafranca separats, ja ho saben, per 85 quilòmetres. Esther porta el bar de Villores. Allí hem posat un ordinador. Anem a assistir a la primera vegada que va entrar a internet, de la mà de Tessa, que li explica el que ha de fer. Este poble del nord de Castelló té només 50 habitants i avui reben la visita de professors de la Universitat Jaume I i un tècnic informàtic per a instal·lar-los l'antena. Ara ja estan dins del projecte Gifinet. Són poquets relativament perquè al poble en són pocs, no? Però sí, sí que tenen interès. El món rural és un dels grans beneficiaris d'este projecte. La idea és oferir connexió a internet a tot el món de manera gratuïta, tant si és particular com empresa com administració. N'hi ha pobles com, com Villafranca, que, Villafranca, Vistabella, que estan n'hi ha molta gent connectada i el que fan és aprofitar l'ADSL que té l'Ajuntament eh, o, o una ADSL que n'hi ha en un altre poble per a, per a poder accedir a internet. Com que és una xarxa oberta, en principi l'usuari no té dret al manteniment ni a la instal·lació, encara que ja hi ha empreses que comencen a crear-se per a instal·lar aquesta xarxa, i també voluntaris per assessorar, com els de la Universitat Jaume I. Ells són els que la introduiran a Castelló i cada vegada que van a un lloc han de contestar la mateixa pregunta. Però això és legal? Sí, de fet, eh, la xarxa de per si, com és eh, lliure i oberta, no té cap problema, Sempre n'hi ha dubtes quan participen administracions públiques, però nosaltres el que sempre proposem és que ho notifiquen. Gifi.net ha rebut un Premi Nacional de Telecomunicacions i ja té prop de 18.000 punts de connexió.